<laughs> As you can see, every time we say it, every time we do it, we mean it. Everybody dies. It doesn't matter if it's killer bomb. It doesn't matter if it's our magic killer because the magic is going to end. We're going to expose you, Evil and Sonata. In Kumamoto, Japan, we take back our IWGP tag team titles. Like I say, everybody dies. Evil and Sonata! You guys think that your magic killer is strong? Well, guess what? KES just proved it tonight that ours is stronger. And it doesn't matter if it's the magic killer or the killer bomb, the story's gonna be the same. We're taking back those titles. It's just a matter of time, and your time is running out. いや王様は随分熱くなっておられるようですねまあシリーズ中にタイトルマッチはキャンセルだなんだ言ってたけどまあ近くで王様の目を見れば分かりますよ王様はやる気だねそして俺相手に ずいぶん熱くなられてますねそりゃそうでしょう鈴木軍そして王様にとってこれ以上美味しい獲物はいないからね我々の首を狙ってるでしょそりゃそうだよわあ俺も楽しいから王様のお相手をしているのは楽しいから。 まあ明日もどうせ反対側になに王様いるんでしょ王様の気持ちは分かりましたよただし俺の気持ちはどうなのか俺の目の目はタイトルマッチへ向いているのかどうかまあその辺は明日の後楽園ホールでお話しますよ俺が何て言うのか皆様楽しみに待っててください ではでは、アスタマニアナ。アディオス。